алардын узун чачтары акындын ырларында айтылган ал эми сиздин жоолугуңуз курани каримде айтылган андыктан башыңыздагы жоолугуңузду эч качан чечпеңиз урматтуу менин жоолукчан эже карындаштарым эгер бир эркек бузулса анда бир адам бузулат эгер бир аял бузулса анда бүтүндөй бир коом бузулат дейт андыктан биздин келечек муунубуз сиздерден түздөн түз көз каранды аллах таалам ар бир аял затына намысына бекем болуп жолугун салып жүргөндү өзү насип кылсын салам алейкум рахматуллахи ва وبركاته القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمداً